estás? so, ladies and gentlemen, in a few seconds, in this place, the show will begin! Yeah. 皆さん、もうすぐショーを始めます。もうあら、待ってんじゃないのこれは、スペインから来た中国語です。でも、これは、 あ、今じゃらされまだない。 オッケー今からショータイムがスタートレイシデマン The show starts Now! Now!